よくぞここまで再建してくれた礼を言うぞありがたき幸せ最終兵器プロジェクトの完成こそ我らの悲願全てはギル様のために ゲル様気は熟しました今こそ我らダークによる世界支配を <laughs> してもっと早く気づかなかったんだろうギルはリエコさんも光明寺博士の設計だと言っていた私が彼女に感じていたものは僕が今君に感じているのと同じもの私たちは兄弟君と僕たちもジロお前こいつを信用するのかこいつは奴らの手先兄さん 墓の前だよあんまりいい趣味とは言えないわね女の子を追いかけ回すなんて 見張りってわけ疑われるのも無理ないけど私だってわからないのよこれからどうすればいいか考えてたの私たちは一体何なのか私たちはただの機械でもリエコの悲しみは私の胸に残っている私たちに心なんてあるはずないのにそれは あくまでメカニカルな作用に過ぎない似たような回路が干渉しプログラムの一部が偶然リライトされたそれだけのこと私のこの胸に残っているリーコの悲しみはただのプログラム干渉的になるのは意味がないただのプログラム ただのプログラムだからそれに従えばいい 巻き起こった惨劇に我々はなすすべもないのでしょうか富士樹海近郊より現れたうるさい早め ESE 法発射はっ 仕上がりですギル様初号機では ESE 法のエネルギー停止作用すら不安定でしたがこれくらいで感心するなアーマゲドン・ゴッドの力を楽しむのはこれからだ するものはありませんこのまま都心へ向かいます 明君がいるんだまずはあいつの足を止めるのが先決だよ分かってないアキラ君はええいるわあいつの心臓部何かエネルギーが集中してるでもどうやって助け出すってんだサンライズビームの直撃を食らっても大して効いてないみたいだぜおいでなすったぜ みんなあの発射口から侵入するんだあそこかそうと決まりゃ兄さんみんな行くぞ 兄さん仲間ごとかよ参るぜ らっしゃいませってわけにはいかねえみてえだな次郎お前はまっすぐ射出口に向かえ兄さんもう少し回復を待つんだむやみに突っ込んでもレイたちの二の舞になるだけだごちゃごちゃ言ってる場合じゃねえだろ助け出すのが3人になっちまったんだからな無事だといいけどんなこと知るか行くぞあっわ まらんそう何度も同じ手にへへこれだけ近くから食らわしゃただじゃふっあっエンジンー、っと機械だが B13 ブロックに侵入しました 申し訳ありませんキル様直ちに処理いたします面白いは案内してやれアキラのところまで楽しいショーを見せてもらおう例のものははすでに <laughs> 誰とも出くわさないなんてまるで入ってこいと言っているみたいだでも進むしかない 事だったの ラはすでに覚醒しこの最終兵器アーマゲドンゴッドを制御している覚醒制御どういうことだ生まれつき微弱なものだったアキラの脳波がお前との出会いで急速に覚醒したのだ最良のパーツとなってアキラは我が手に戻ってきたパーツだとアキラ君は道具じゃないパーツだよこのために作られたな 前も見ただろあの破壊された都市を逃げ惑う人間どもあれは全てアキラの恐怖と不安の感情が生み出したものだお前が与えてくれたのだよ人間らしい破壊を望む感情をなアキラの感じる恐怖と不安は強力な脳波となってアーマゲドンゴッドを制御するお前にも礼を言わねばな機械だ で切る <laughs> 命令に従っているだけだお前のなぜだすぐにわかるお前もそんな疑問を抱かずとも済むようにしてやる兄さんたちに何をやれ壊さぬ程度待てギル お目覚めのようだな機械だ気分はどうだね合わせるな機械だすぐに開けてやるお前に取り付けたイエスターのスイッチを入れた後でなイエスター私の命令に従ってもらうための服従回路だよ ロボットとして従順になバカなお前の仲間にも取り付けさせてもらったよ結果は見ての通りだギル貴様だがあいにくと良心回路を取り外すことができなくてな簡単に取り外せぬよう二重三重のガードがされている安心するのは早いぞ機械だ イエスサーが完全に作動すれば不完全な良心回路の影響などゼロに等しくなるはず待てギルやめろ美人だまさか君がギル様スーパーノヴァのスタンバイが完了しましたそうか分かった この国の首都が消滅するところをお前にも見せたかったが仕方あるまいさらば機械だ我が忠実なるしもべとしてまた会おう奴をしばらく見張っていろはいギルさん はアキラ様の精神に影響を及ぼす恐れがスーパーノヴァはどうなっているエネルギーの充填はほぼ完了しておりますしかしこの状態では80%の出力しか望めないかと構わん発射しろあ発射準備 ギル様このままでは危険ですひとまずアキラ様をシステムから切り離しますうん修理を急がせろあシステム停止アキラ様をこちらへお連れしろウバロボットいや美人ダーを呼べ美人ダー直ちにコントロールブリッジへは美人ダー ここから出してくれ美人だギル様の命令にないことはできないわプロフェッサーギルの力になりたいんだ何を迷うことがあるでもそれは信用しろ開けるんだ美人だ美人だアキラを落ち着かせるのだ お前とリエクは同じ設計図をもとに作られたいわば姉妹ロボットお前にならできるはず任せたぞ美人だアキラどうした美人だ 私私は私は何待てどこ行く美人だ止まれもう泣かないでアキラくんお姉ちゃんがお話ししてあげるそうピノキオのお話 室破壊したよお前の野望はついえたんだき貴様機械だどうやってビジンダーを騙し脱出したんだ騙しただとバカお前にそんなことがそうだギルもう僕は嘘をつくこともやれ機械だを殺せ 兄弟をそうだギルお前が組み込んだイエスアだ確かに この通り作動しているお前の望んだ悪の心がだけどだけどその悪の心が僕を強くした ちゃいけないという心が僕を強くした ぜと。嬉しそうにピノキオはおじいさんに言いました僕はもう木の人形なんかじゃないんだ これで人間と同じになっただけどそれと引き換えに僕は永久に。 どうやらもう大丈夫のようじゃなねえアキラくんって言うんでしょ私ねリエコリエコ めでたしめでたしだけど